importância da floresta para o ser humano é, tem a ver com equilíbrio do nosso planeta, o serviço que, através do serviço que a floresta nós oferece, desde clima, é, produção e também de toda estrutura que o ser humano precisa, floresta oferece. Então ela tem grande importância na vida do ser humano. Por exemplo, a casa sem floresta não terá uma casa construída. Né? Então, tudo é, água vem da floresta, vem do sistema ecológico da floresta. O clima é, também tem a ver com a floresta. Então, todo, é, a floresta tem todo a ver e da importância na vida do ser humano. Le peuple Surui é, então, um un peuple premier Amazônia que a uma particularité, on peut dire, euh, c'est qu'il n'y a que 45 ans qu'ils ont eu leur premier contact avec notre civilisation, en 1969. Et ça a été terrible, parce qu'à l'époque, ils étaient plus de 5000 sur un territoire qui faisait 10 fois celui qu'ils ont aujourd'hui, et qu'en l'espace de 3 ans, ils ont été complètement décimés par les maladies apportées par l'homme blanc, euh, la rougeole, euh, la grippe, euh, des maladies des bronches. Et en trois ans, au début des années 70, 72, 73, ils étaient, moins de 300. Donc ça a été une vraie hécatombe, c'est un peuple qui a failli disparaître. Il y a beaucoup d'autres peuples autour de chez eux qui ont d'ailleurs disparu. le fait que c'était des grands guerriers a fait qu'ils ont réussi à, finalement survivre Euh, à cette hécatombe. Et euh, Aujourd'hui, ils sont de nouveau 1400 et ils vivent sur un territoire de forêt tropicale euh, qui est de 250 000 hectares. Hoje, no século 21, o mundo, o mundo enfrenta é, um grande desafio. A gente está vindo de uma floresta é, onde tá, ainda tem a sua cultura, onde tem sua vida, onde tem é, sua sobrevivência, sobrevivente da, da floresta hoje, que é a Amazônia. E também o povo que vive nela, que é o povo indígena, que é o meu, meu povo é um desses sobreviventes no, no Brasil. Então, o que a gente vê, né, e também por como a gente vê é que sociedade não tem, sociedade não indígena, não tem visto como o papel da floresta de grande importância. Né? E hoje, nosso papel como sabedor, como testemunha desse uh, serviço da floresta, é de que é, a floresta pode, pode ajudar sobrevi sobrevivência do, do, das humanidades. Né? E sem floresta, a humanidade não vive. E sem humanidade, a floresta não vive também. O que a gente precisa fazer é trazer essa conexão entre vida do ser humano para a vida do, do nosso planeta. E planeta também é, sobrevive com floresta. Por isso eu vejo que a gente, ainda a sociedade precisa aprender né, da importância e de o que queremos para o futuro. Né? A sociedade não sabe que futuros que eles querem, mas precisa lutar por ela. Né? E por que, por que futuro está dentro da floresta? Porque esse equilíbrio que a floresta traz, porque esse equilíbrio que é ambiental, cultural, econômico, que a floresta pode contribuir muito a partir do desenvolvimento sustentável. Né? E, e, e assim, quais loucuras, quais pensamentos que a sociedade tem, que você pergunta aí, é eu vejo que o que não traz essa conexão né, dentro da sociedade, a, a, a, a planeta, a floresta e todo sentido, é pensamento de individualismo. Né? Cada um pensar em você, mas enquanto o planeta é para todos. Né? Se para todos, cada um tem que fazer sua parte, como você deve. E nós, povos indígenas da Amazônia, estamos fazendo nossa parte. Também floresta amazônica, ou floresta tropicais do mundo, ou floresta daqui da Suíça também, estão fazendo sua parte. Né? E como que a gente pode trazer realmente grande aliança entre a sociedade ou melhor, humanidade e a floresta, para que a gente possa transformar nosso planeta em realmente sustentável, ambientalmente, culturalmente, economicamente. La préservation de la forêt amazonienne et le travail que, que fait le peuple souris avec lequel euh, nous sommes en contact et que nous soutenons dans l'association Coverdé euh, est l'expression euh, de l'idée que l'on doit faire la démonstration qu'il est possible de, sur un, nombre, grand, grand nombre d'années, euh, avec une vision à 50 ans en tout cas, de gérer une forêt tropicale, humide, euh, de manière responsable et que c'est possible réellement de le faire. Euh, les peuples indigènes, particulièrement le peuple souris, cherche à donner l'exemple au monde entier, non seulement euh, au sein du Brésil, à d'autres peuples indigènes, au gouvernement brésilien, mais vraiment au monde entier, euh, que c'est possible euh, de gérer une forêt de manière durable, sans la détruire, et d'en tirer un profit spirituelle euh, dans la connexion qu'on a avec, d'une part, mais bien sûr aussi euh, d'en vivre de manière économique sans la détruire, en pensant euh, à nos enfants, au, futur. Et ceci servirait d'exemple même à la Suisse de demain. Comment, je acho que também, vous como você pergunta como, parabenizo pelo evento né, que você está organizando, que é esse encontro, eu acho que a partir dessas essa união das experiências que, tra que transforma, identificam aonde cada um que está fazendo sua, pode é, transformar como ferramentas para que a sociedade entenda o que é possível fazer desenvolvimento sustentável. Né? Por, por, o que, por que desenvolvimento sustentável? Porque aonde você pode utilizar a floresta, né, onde a sociedade pode entender que você pode utilizar a floresta e, e tem que ter critérios, né, tem que ter planejamento, tem que ter é, pensar realmente o médio e longo prazo do futuro. E assim que a sociedade vai entender, começar, respeitar a floresta, né? entender que floresta também é o outro ser humano que tem vida, que qui que aident, qui que apoiam, que produzem. Né? Então, floresta é tout para as pessoas, mais as pessoas desconhecem. Les Sourouis ont un territoire qui fait 250 000 hectares, qui, est une, qui se situe en pleine forêt amazonienne, euh, tout à l'ouest euh, du Brésil, vers la frontière bolivienne. Sur ce territoire de 250 000 hectares, ça fait à peu près la grandeur du canton de Genève et du canton de Vaud réunis. Eh bien, il y a environ 8% dans les bords de leur territoire qui ont été grignotés avec les années euh, et qui ont été déforestés. Il faut savoir que les 93% restants euh, de leur forêt au centre, qui se trouve au centre de leur territoire, eh bien, est encore de la forêt vierge euh, inviolée, euh, grâce à la protection que les Indiens Sourouis ont apportée jusqu'à aujourd'hui. Donc, une manière de soutenir les Sourouis, eh bien, c'est de les aider à reforester les zones qui ont été déforestées dans le passé, euh, on, a, on, y a coupé bien sûr des grands arbres. Aujourd'hui, la forêt a repoussé euh, dans ce qu'on appelle une forêt secondaire, des arbres plus petits et des, beaucoup, il y a beaucoup de buissons euh, au niveau du sol parce que la lumière passe mieux maintenant. Eh bien, on va, on va manager en fait ces forêts qui ont été déforestées à l'époque et on va y replanter des essences d'arbres comme l'acajou, comme les, les, noix du Brésil, qui sont des arbres qui vont jusqu'à 40-50 mètres Bien sûr, ça va prendre 40 euh, à 50 ans aussi à, pousser, hein, c'est de la vision de nouveau à long terme, mais euh, on va, replanter des essences qui ont été déboisées dans le passé sur ces zones euh, en bordure de leur territoire, on peut dire. Et ainsi, nous avons calculé il y a 10 ans qu'on pouvait replanter environ un million d'arbres au total avec les sourouilles. Et donc c'est le but que nous nous étions donné à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà planté à peu près 170 000 arbres et, en 10 ans. Et, avec la Nice Forest, justement, nous avons l'intention d'en planter 10 000 de plus euh, dans, dans ce projet, qui fait partie d'ailleurs, qui s'intègre dans le projet global des Sourouis. Et ce projet de reforestation s'appelle PAMINE, ce qui veut dire Euh, renaissance dans leur langue propre. E junto com o nosso povo, nós estamos lutando manter floresta em pé. Nós não estamos dizendo que floresta é intocável. Nós estamos falando que a gente precisa utilizar a floresta com responsabilidade, com estratégia, com visão de médio e longo prazo do futuro. Se entendendo isso, a sociedade pode voltar, conectar, entender a floresta, não só techniquement, mais principalement também Les, les Indiens Surui euh, ne sont pas ici pour nous faire l'aumône. Euh, ils refusent d'être vus comme, euh, euh comme quémandant une aide, d'être un peuple assisté. et ils, ont, ils estiment qu'ils ont quelque chose en échange à proposer à notre société. Ils sont les gardiens de la forêt. Et à ce titre, ils ont toutes les connaissances pour maintenir la forêt sur pied et en bénéficier et nous montrer comme exemple et, montrer en exemple euh, euh, que c'est possible. Ainsi, pour nous, en collaboration avec eux, eh bien, euh, nous pouvons avoir cette vision globale. C'est un peuple qui vit de l'autre côté du monde, c'est un, peuple qui vit dans une forêt complètement différente de la nôtre, mais qui est très importante pour nous, pour notre vie aussi. Parce que le changement climatique nous concerne tous et euh, le fait que nous les aidions à préserver leurs forêts, euh, ne, les aident pas seulement eux, mais nous nous, aidons nous-mêmes en fait aussi. Et donc, euh, si nous avons une vision ainsi à long terme, s'ils arrivent sur le long terme à protéger leurs forêts, nous, allons éviter des catastrophes climatiques. Et à ce titre, eux aussi, eh bien, en retour, ils, nous aident euh, et nous nous aidons tous au niveau global. Le projet Nice Forest euh, qui est, qui, qui, est, apparu euh, très naturellement euh, quand nous avons commencé une collaboration avec Nice Future. Eh bien, l'idée est, de, de s'unir et d'unir les partenaires de Nice Future pour nous aider à planter 10 000 arbres chez les souris nous aider. Non, c'est les souris qui, plantent ces arbres, euh, et ce sont leurs arbres, bien sûr, et nous pourrons faire une forêt suisse, euh, une nice forest chez les souris, et qui sera vraiment un, don, un soutien de la part euh, de la Suisse, avec tous les contacts et tous les partenaires que nous avons ici ensemble et que nous créerons à partir de décembre 2015. Euh, euh, et celle-ci va durer pendant quelques années afin que cette nice forest soit plantée. Le but est de, planter 10 000 arbres euh, pour commencer. Chacun peut nous soutenir, soutenir Nice Future, soutenir les Indiens et faire quelque chose. Chacun peut aller soit sur le site de Nice Future, soit sur le site d'Aqua Verde et parrainer la plantation d'un arbre de la Nice Forest. Ça lui coûtera la somme de 15 francs suisses pour parrainer un arbre. Tous les arbres que nous plantons sont comptabilisés. Ainsi, nous pouvons donner un certificat qui est un numéro et nous savons où chaque arbre a été planté, dans quelle zone, dans quelle forêt et à, quelle époque. Parce qu'il faut savoir que la, plantation se fait à certaines époques de l'année, notamment euh, au début de la saison des pluies qui, est généralement, qui commence généralement en décembre euh, en Amazonie. Donc de décembre à mars, nous allons planter les arbres euh, que nous, dont nous avons, pour lesquels nous avons pu récolter des fonds euh, durant l'année écoulée. Floresta suisse va démontrer comment la solidarité peut aider les as pessoas transformer le planète, la a floresta et a vida de do povo que vive na, na Amazônia, por exemplo, do povo Paitessuruí. Né? Então, é, lá vocês vão ajudar, que a gente pode plantar, e quando a gente identificar que esse aqui é ali é, é, é, é floresta da Suíça, não é porque vocês é o dono, é porque vocês ajudaram construir, plantar, que aquele local transformasse de novo em floresta. E a partir daqui, quando em floresta, aí vai começar a produzir vai dar o, os alimentos, vai começar a viver de novo. Então, vai mostrar que o apoio, consciência de transformar o mundo sustentável é possível. Então, isso eu acho que é, será o exemplo. Já é o exemplo, né? Então, a gente tem que continuar sendo exemplo para que a gente pode mostrar que é importante cada um, cada pessoa pode plantar pelo menos uma árvore. Né? Isso pode transformar em grande floresta. Né? Aí, grande floresta pode contribuir muito mais a seu serviço de equilíbrio ambiental para nosso mundo. Né? Agora, por exemplo, o, o é, pensamento de que é, ali é Floresta Suíça é porque nós vamos reconhecer que vocês ajudaram a transformar aquele local da floresta para gente.